Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天是我们国历的九月份，在这边要跟大家分享的是九月份的生肖运势月报。在开始之前，请新朋友务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样老师下次更新视频或是新的运势解析的时候，你才能够在第一时间获得通知哦。好，让我们来看一下，接下来我们属马的朋友在这个月当中。 会受到流月相关的什么影响？在这个月呢，属马的朋友呢，会受到了流年跟流月同时交汇的影响，所以在精神层面上呢，会稍微的萎缩一点哦，尤其是在身体生理代谢上面会稍微的差一些，而且貌似呢是出了一点点的状况哦，吃东西除了味道感觉变淡了一点，所以呢，你会觉得好像必须要。 多加一点调味料，旁边的人会觉得，哎，你怎么口味越吃越重？这样好吗？越吃越重，你就吃的越多，喝的越多，饮料呢也会相对的喝的多了。总觉得不吃点什么，不喝点什么，身体就觉得不对劲了。在工作上面呢，这个做事的态度呢，也相对的会有点提不进。为什么吃得多，身体的负担大了，管你的。 你的代谢变慢，或者是血糖的分解变慢了，会让你的这个工作上面的整 tempo 呢，相对也会缓很多。所以你在工作上面呢，因为你知道我应该要干什么，你就是做起来就是一难山的啊，或者是你常常会做一半，然后你就忽然恍神一下，刚刚在做什么，接下来要做什么，常常会这样的一个状况。 并不是你进入了初老的状况，而是你在这个月就受到了流月跟交会影响。就在这个时候呢，你就需要来一点毅力来告诉自己，不要在开工之前、上班之前，请务必要让自己做一下伸展操。比如说，我们可以用 A P P 下载一下我们的呃分钟的一个 workout，然后这个呢就可以很有效的减缓你这个精神状况。 再来就是尽量在当月呢，可以的话就是，早呢它可以减少你血糖忽然飙高的一个状况，让你忽然有点倦怠感哦。任何时候感到乏的时候，不妨就拉拉筋，可以有效的呢提升你的效率，还有你的倦怠感。那再来整体上呢，我们的工作运呢是属的哦。 好，那再来呢，在财运的部分呢，属马的朋友呢，在这个月是属要没有什么太多的这个理财智商哦，所以最好就是变来应万变，财运在这个月是属凶的，所以如果能够守住你的财，不要借出去，不要乱去投资，不要贸然的丢出去，就是上策。再来呢，就是感情的部分了。 有伴侣的朋友呢，在家里呢，连问安都觉得麻烦，连关心对方一句话都嫌多，想要赖在沙发上当个 couch potato，在沙发上面划手机，想沉浸在自己休息，这样好吗？这样很不好，因为您并不是单身的朋友哦。至于单身的朋友，更顺理成章的就只想宅在家里，完全不想出去。 更不想跟任何其他的异性做太多的 social，所以如果这样来看的话，财运对感情运在这个月那是属小凶了。如果你要让你的感情更好一点的话，请你务要跨过的个懒状态哦。再来呢，感情我们这个健康的部分呢？ 仅要解决我们刚刚一开始讲的问题，每天呢可以吃个鲜定或者是 B，甚至呢新鲜榨的。好，尽量不要喝还原果汁哦，因为还原果汁的含糖量太高了，就可以大幅度的解刚刚我们讲的那些。如果你还是很想要吃，比如火锅啊、烧烤啊这一类高油高盐，记得。 吃完之后，或者是在吃之前，都先喝五千 CC 的水，让你自己胃呢是先有这个饱足感，再来，同时呢也可以预防你摄取过量的食物，同时可以让你达到身体代谢的一个效果。整体来讲，在这个月我们的健康呢也较凶的状况哦。好，下一个生肖呢是我们属羊的朋友。 主要的朋友呢，在这个月呢，运势是属于平稳发展的一个状态。在工作上呢，每天呢，你的李的按表在操课，便呢做，除非呢，你碰到了疫情的干扰，不然其他都算是很和平的一个状况。可是越是这样的一个状况，越容易让你呢，斗志、去方向、去目标，因为你会觉得。 反正就这样嘛，所以你就放烂了，导致呢，你真的呢，忽然有什么状况，或者是需要你应对变化的时候，你会说，过，你会不知道要怎么样去面对。对，所以在这个月呢，老师建议啊，需要的是有空暇的时间读阅读，让你去看这些恶性的。 你大量的阅读一些，比如商业相关的、相关的，或者是一些你从来不会去看、不会涉及的书籍，相关领域的书籍，让你的想你的开阔一点。虽然我你看的这些是不用考试，但是这里头可能不见得是现在会立刻用到，但是未来。 备用的状态，在跟人家聊天的时候啊，或者是嗯，在互动的时候都懂得到哦。所以来讲，在事业运上呢，是中级状况。至于在财运的部分呢，在这个月是属于比较平淡的一个状况，就是没有太大的变化。没有太大变化，因为刚刚讲你我工作上是属于到。 平稳的状态，那相对的，你的奖金啊、额外的 bonus 这些会比较可能有那么的多嘛？所以呢，在这个月财运就是的，是你的开支要有超支的状况，请要照你原先编列的这算，才不会太大的问题哦。所以整体来讲，我们的财运呢是的，然后你是有按照一般正常的消费行啊，那是太大的问题的。 至于呢，在感情的部分，我们属羊的朋友呢，在这个月呢，在其他运势平稳的一个状况下，就很容易想要在感情里有一点发展，然后找一点热子啊之类。那这个时候，这个热子呢，就会让另外一半会觉得哪那么多花样啊，懂吗？所以， <coughs> 羊的朋友，个人的角度来看。 的生活呢？如果你想要多一点的乐趣，你要考虑到另一半的想法。两个人的生活呢，要有一个衡的，不是只有你想要就好，对方也要能够看下去啊。所以凡事呢，适可比较妥当的。那至于单身的朋友呢，那你们魅力在这个月是属于比较高的，所以可以不多多一点的尝试去认识，有哦。 整体来讲呢，感情运呢，在这个月是属于较吉的。健康的部分呢，属羊的朋友呢，在这个月呢，你的消化功能呢，要欠佳的，不理想。因为呢，比较容易会有肠胃炎或者是夜呕吐的一个状况。所以这个月老师建议不要有高油高盐，可能淡一点的饮食比较好的。太辣的食物呢，也会肠胃的不适。 吸收呢也会比较不好，所以要做一些容易让你的健康会有很大扣分的一些事情。整体来讲，我们的健康分数呢是属中的。哦。好，接下来是属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个月呢，可以是说想法有个天马行空的，这该说是好还是不好呢？ 在工作上呢，如果你是外勤或者是创意的一个工作者呢，比较好的。可是如果是内勤的，工作上你可能就觉得好腻哦，然后你就会坐不住，或者是你就会想要在固定的工作里面想要找一些变化或是改进的方式。嗯，就不会被公司其他同仁给买账，因为人家会觉得你干嘛要去改原来。 的模式，所以老师要提醒你呢，不要忽略了。因为公司的运作呢，都是牵一发而动全身，你的小改变呢，对其他人是大改变。所以在改变之前，要先说出来，不然这改变可能会造成后续我的纷争。所以整体来讲呢，我们的工作运是属的。 财运的部分呢，属猴的朋友呢，在这个月呢是属于不堪讲的，除非你是属在做行销或者是创意的这个朋友之外，因为在这个月老师有说是属于一个变化的一个月份，那除非你是很擅长呢去找这个痛点，就是说你很能够知道怎么样去 close 你的客人，那在营销上跟创意的这个正财运才会相对的要好一点。 所以整体来讲，我们的财运呢，在这个月属猴的朋友是中平状况。那至于我们属猴的朋友呢，这个月在感情部分呢，嗯，你的思想层面本来就会比较复杂一点，因为你会觉得，我不这样子，为什么那样子？那对于伴侣，你有很多的要求、看法、想法，真的诶，这些其实会让人更其烦的。简单来说。 就是好烦人哦，所以属猴的朋友，请你要把你的想法具体一点，告诉对方你想要什么。再来呢，不要只会说或是只要求，然后多一点的体贴对待你的另一半。那这样子，另一半呢就就会觉得是说，好，既然我有这样的一个神队友，那自己也要当一个猪队友喽。 那至于是单身的朋友呢，你的桃花指数在这个月呢也蛮高的。所以整体来讲，我们猴子的朋友在这个月感情好哟。再来就是针对健康的部分，在这个月属猴的朋友呢，做事情容易就是想到就去做，所以你很容易产生一些意外的一个状况，因为你太过的即兴的去做一些事情，那这个即兴呢？ 尤其是如果是在交通上的，你要务必注意开车的安全，车的安。还有，在驾驶的时候，请务必不要一心二用，不要想东想西的，那都没有去注意路况。你看着前方，能心思呢却在在他方，这样子反而很容易造成车祸。那路上的这个行人的安全会很危险。 所以，请你们务必要多加注意。整体来讲呢，我们健康上面呢，凶的哦，这样不要制造额外的一个意外发生哦。好，像是针对鼠啊、羊以及猴，在这个九月份的生肖运势。那有喜欢的朋友呢，可以帮老师按下订阅小铃铛、加赞。那生肖的朋友呢，也可以呢，透过。 下方的链接，点入再看看其他的运势状态。那老师，下次见喽，拜拜。